Baixas escaleiras con determinación. Chamase Joyce e a mes da súa historia porta consigo a Valeria, unha nena preciosa e xoguetona de oito meses. A nena é froito dunha relación da que non sabemos máis nada durante o tempo que Joyce estivo no anterior centro de acollida. Sentamos arredor dunha mesa. A nena inseparable da nai esboza algún sorriso, mas tamén algún pranto. Joyce vende Nigeria dun lugar situado surdo sur do que non adiviñamos o nome. A súa é unha apariencia xoven, demasiado xoven. En Nigeria traballaba como perruqueira e gañaba ben. A súa intención era forrar para pagar os estudos. Entón, por que? Por que emprender unha viaxe arriscando a vida sendo muller xogando coa sorte? Non foi por vontade propia. Nunco é. Un día, mentras traballaba na perruquería, foi asaltada e ela en sinal de defensa acoitelou o atacante. Foi un momento decisivo. O medo, o saber qué hacer, llamamos a sus amigos, encontróse con ellos e entón un único plan, única vía, único consejo, escapar. lost my parents. Someone killed my parents and the person was also looking for me. He wrote, he wrote a letter that uh, uh, he's going to kill me too. That is why I left Nigeria. Joyce escapou, de certo que o fixo, mas non sería fácil e menos curto, uns cinco meses. Contacta cunha bella muller que iniciará os preparativos da fuxida e durante un mes acollerá a Joyce na súa casa. O prezo toda a economía da vítima. A bella muller, lonxe de accións solidarias, queda con todo o diñeiro que Joyce viñera gañando como perruqueira. Pasado un mes, sen diñeiro pero cun plan definido, Joyce emprende a viaxe, un percorrido inmenso. Before I left Nigeria, I was uh, vigilante. I, uh, I was vigilante in my, in my streets. I walk in the night with some group boys. So on a very good day, as I was going to the market to buy something, I heard voices shouting on completed building. The person was shouting. I said, ah, is that? I said, okay, let me go and check. When I went to the building, I saw um, a guy trying to, to rape the girl. <sighs> I hold the guy because the girl was shouting, it was was shot need help. So I hold the guy. When I hold the guy, I never knew that the guy was uh, he have a uh, stabbing knife. He have knife on his pocket. He stabbed me. He stabbed me here. He also stabbed my hand here. So I scream, I shout. So people came also came to that place. They they helped me to hold the guy so that the guy will not escape. So we took the guy to to the elder place in my streets. So the man said he's going to call everybody in the community. He's going to call the the landlord, the landlady in the community that they, they, they should come and um, and ask the boy why is he trying to raped the girl. So everybody came and they was asking the boy. The boy said uh, it wasn't intentionally that he don't know what came over him. So they said, now that the boy have succeeded raping the girl, that uh, they don't want the boy and his parents to stay in that street anymore, that they have to banish him. After three months of it, this boy came to my house. I was not at home that very day. That day was on Sunday. So my friend of mine uh, invited me to his party. So I went to, to his party. On my way coming back home, I saw people gathering in my house. They, they was crying. Ah, I was shocked. I asked them, I said, why are they crying? He said, someone came to my house. He shot my parents. I went inside, my parents lying down on the floor. I was crying. I saw letter on the top of the table. I read the letter towards the guy. So this guy said he wants to kill me of no reason. because I, I saw him raping a girl. So uh, I was afraid. That is why I left my country. Quello era un'idea di, di quello amico mio. Sì, era Mi l'ha detto due giorni, poi siamo partiti. Oui, de Dakar à Cades, eh, euh, euh, nous avons prendre l'autre biche qui s'appelle Sonef à Dakar, le, sur le capitale du Sénégal. après Bamako, la capitale de Mali. Après Mali, il arrive à Niger et il arrive à Niamey sur la capitale. Quand il quitte Niamey, la capitale de Niger, il arrive à Akades. Tu peux acheter un billet 100, 100, 000 francs CFA. Il y a des hum, vendeurs de billets qui font des business sur les billets. Comme ça, tu prends le billet à 50 000 francs, tu le vends 75 000. Il y a des gens qui prennent le billet à 75 000 francs, tu le vends à 100 000 francs. Perché loro sanno che tutto quello che passano qua vanno in Italia, quindi forse hanno i soldi. E perciò dove si firma, alcuni paesi che si firma, c'è un business. Devi pagare per poter continuare la strada. Non paghi, ti piccano o rimani lì. Per uscire da Mali devi pagare, mo per entrare a Burkina devi pagare, per uscire devi pagare. E al Burkina può, può, può avere tre o quattro checkpoint, così lo, chiama, cioè lo chiamavamo, eh, checkpoint dove si trovano i poliziotti che ti firmano per chiedere dove vai, se hai la carta d'identità. Quattro point su una piccola strada qua, ma qua ti chiedono soldi, vai lì ti chiedono soldi, <laughs> fino a che... <laughs> era un casino, giuro, non era facile, non era molto facile questo. Quando andavo a arrivare a Cades, i rappresentanti qui, n'est accueillir sur le, sur le, sur le garage d'Akades. Nous, on les appelle des représentants, celui qui, c'est un guide qui travaille avec, avec les Libyens. On les appelle des, des coxeurs, des, des, représentants, on les appelle des guides timides. Quand nous avons euh, arrivé à Akres, on l'avait appelé, On a allé là-bas, sur, sur, le, sur le foyer. Il accueilli là-bas, il accueille là-bas les clients, les clients qui, qui embarquent à, à Libye. Il y, a des, il y a des représentants qui, accueille, qui les clients pour les vendre esclaves. Si tu n'as pas, si tu n'as pas intelligent, tu peux, aller à un autre représentant qui te prend pour te, vendre. Peut-être, peut-être, un désert, euh, on peut dire, euh, euh, comme hein, des, jours, à peu près 15 jours. 15 jours. pour 15 jours sur le désert c'est très dur. Le, le, le, le, chemin est très chaud et très dur. Et tu fatigué. J'ai vu beaucoup de morts sur le désert, entre, le, entre Akades et Sigidi. Sigidi et Akades, c'est 700 km. Il y a des personnes qui sont dit c'est 700 km, il y a des personnes qui sont dit c'est 400. Parce que si, si le voiture est en panne sur le désert, vous n'avez pas d'aliments à manger, vous n'avez pas de, euh, de l'eau à boire, vous risquez de, de mourir. Dende Agadez, capital do Níger, Joyce cruzará durante seis días o deserto, coa fatiga, a area e incertidume, para rematar na temida Libia. Chega, chegamos a través do seu relato, a Saba, unha cidade no centro de Libia. Cidade de paso para Joyce e para tantos outros que atopan o lugar e que están en similares condicións. No, gli agganti lì sono, sono falsi, quello lo dico io, perché no, ti ammazzano per niente, ti piccano per niente, prendono i tuoi soldi o vai a lavorare non ti pagano, quindi quello non è molto umano. Se ti devi nascondere ogni volta, non puoi uscire come ti pare, quindi non, non mangi tanto se non hai soldi, se non hai soldi è un casino lì per vivere. When I left my country, I, I, I did not plan to, to come here, just Libya. When I left my country, I said, I'm going to Libya. So when I go to Libya, Libya, there's no freedom. So when, when they see black people, they kidnap them they, they, they, they, they would tell them to call their parents to send money to them. Yeah, I was having a friend in Libya. Uh, my friend stayed there because my friend speak uh, uh-huh. their language. Mm? So the, the thing was very easy for him. It was the country was easy for him. Mm? But when I got there, I don't speak Arab. so the time i also got to that place the the the the, situation has already changed even my friend said he cannot live in libya anymore because when the time of uh, gaddafi things was good in libya so after gaddafi they killed gaddafi then things things was bad things getting worse On nous cache chaque jour. Tu sors le, matin, tu as, tu le petit déjeuner dans la boutique ou bien dans le restaurant. Quand tu marches, tu, reviens dans le centre. Quand tu sortes, on, peut attraper, on te cacher, on te vendre. Est-ce que là Parce Libye, il n'y a pas de loi. Chacun a son loi. Ce sont les militaires qui nous, avaient, euh, accueillis à Benoît. On nous avait réveillés, on nous avait montés sur le sur le camion. Nous avons couru sur la route à peu près trois jours, quatre jours pour aller à Tripoli, la capitale. Quand nous avons arrivé à Tripoli, on avait ouvert les, deux wagons, camions, les deux wagons. On, tu fais comme ça, doucement, tu ne parles pas. Si tu parles, on t'attrape parce que nous avons sur la grande ville, il y a beaucoup d'hommes de loi <laughs> qui, nous entendent. Si nous entendons, ils nous avaient venir attraper tout le monde. Après le lendemain, nous avons, on nous avait euh, caché sur un grand foyer sur le Tripoli. Cando yo chega a Trípoli, ao norte de Libia, será atrapada por un grupo de persoas que non procuran outra cousa máis que a extorsión. Dobre perigo sendo muller. se entra nunha especie de estructura onde as mulleres son explotadas sexualmente. A sorte é sempre enredante, e ao pouco tempo de chegar, un home pertencente aos asmabois decide prender lume o lugar, para convertilo nunha pila de borralla e cinza. Joyce consegue unha vez máis escapar, mas esta vez non está soa. Unhas seis ou sete persoas acompáñana. Tempo despois, os casuais almirantes de Joyce e la mesma protagonizarán outra insólita escena. Un home armado que semella traballar a título individual apunta coa súa arma ás vítimas, inmellorable metodoloxía para preguntarlles que é o que están a facer. A sorte, repito, é enredante. Unha das persoas que acompaña a Joyce fala árabe e así como consegue entender que o home non quere facerlles mal, mas procura diñeiro. O diñeiro, porén, vai adquirindo unha forma maligna. Joyce consegue contactar cunha amiga que reside en Nigeria e coa súa axuda paga o extorsionador. O seguinte paso será malvivir en Libia, nunha especie de presión a que lle chaman gueto. Os días pasan e Joyce agarda. O que? Non se sabe. Quizáis esa sorte enredante que a ven acompañando. Los días pasan y cumpliránse tres meses, hasta que, llegado el día, alguien decide que a siguiente viaje está preparada. So I have to continue my journey. So I went to Suprata. From Tripoli to Suprata. Then from uh, Suprata I take a Italic. Chaque jour, chaque jour deux taxis dem ou bien trois, euh, chaque jour deux taxis se départ à connexion, à la connexion. À la connexion, il avait comme, euh, comme, la, comme ici et à Katie. Le taxi se vient prendre, il te euh, descend de quelque part, l'autre taxi se prend pour faire des, des, des étapes par étape. si la, marée, si la mer est bonne, il n'y a pas de montage et il n'y a pas de vagues. Parce que si la mer est, est, beaucoup de vent, les vagues se sautent, la mer n'est pas bonne. Quando la mer sta calma, mettono i, balco, barconi. Si la, mer mare è un po' agitato, non possono fare questo lavoro. Quindi era così, a volte va bene, a volte non va bene, a volte va bene, a volte non va bene. On gonfle les deux, les les barges de, de qui Les barges de, de, de, de plastique. On les gonfle, par, par, il, prend, il prend de l'air. On branche le, moteur sur, le, sur la voiture. La voiture et on allume le moteur et on monte le sambraire sur, l'appareil. Il gonfle automatiquement. On, les, on les met la barge comme ça sur notre tête. Il y a beaucoup de personnes. On les amenait à la, à la mer, on les met sur la mer. On, on, on, on appelle un sur le rang. Viens, viens, bye, viens. Nous avons quitté là-bas minuit. Minuit. Nous avons 0 heure, 0 heure. Minuit, c'est 0 heure, oui. Nous avons arrivé la, la marée internationale italienne à vers 3 h 3 heures. Il y a des personnes qui ne sont pas de chance. On les avait attrapés, on l'avait vendré. On il y a des personnes qui sont mourues sur la route. Mais moi, Dieu, il m'avait offert une chance. Da, da mercoledì fino a sabato. Sì, perché sono, andati, sono partiti da, da Libia il mercoledì, ho fatto la notte sul mare con il barcone ma la mattina alle 9 penso ho trovato il, la grande barca che, che il grosso rosso, come, non so come si dice. Loro hanno preso, abbiamo fatto lì giovedì, giovedì abbiamo passato la notte di giovedì, mm, venerdì tutta la giornata, abbiamo fatto la notte di venerdì e mo sabato mattina presto siamo arrivati a Sicilia. A barca parte a media noite en torno ás tres da tarde será rescatada polo barco italiano. E dende Sicilia, despois dos primeiros controles médicos e administrativos, será trasladada ao primeiro centro da colienza en Abruzzo e dende ali a onde coñecimos nós, en Vilanova. quant Baza Tasso, le sens de l'humanisme. Yo me préoccupe sempre per eh, les, les rapporti entre étrangers et les italiani. Quand le rapporto est bon, il tempo che hai fatto in Italia non è niente. chose qualche, vous cosa che vuoi non è niente. a quando une una, una rapport, il y a tant de problèmes. dopo. sì, e poi tutti gli stranieri devono riprendere tutti a zero la lingua, eh, la loro cultura, perché noi non sentiamo adesso come la nostra vita è, è fermata. Siamo qui per sempre cercare a vivere normalmente come, come, come le altre persone, non è per eh, causare dei problemi a, a alcune persone, no piace a alcuna persona da, andare a vivere a, eh, a lontananza della sua paese, alla, della sua famiglia e della sua fratelli, amica, amici. Mo lo dico sempre che sì era a rifare, non lo rifarò io, sì era, sì, perché alcuni di noi abbiamo perso tanti, tanto tempo alcuni hanno fatto due anni, tre anni senza documento, senza lavorare, che hanno lasciato la famiglia lì che non sai quando devi poi ritornare, non è, non è molto bello. Io l'ho fatto perché mm, sì, non, as non, aspettavo tutto quello, non aspettavo tutto quello. Magari era un sbaglio. Il eh, principio della vita che, che amiamo è la stessa cosa, la libertà, la giustizia la, la eh, condizioni di vivere normalmente come le gente. Ecco, quello che credono sempre gli stranieri, non è più. Tu arrivi a un allogo e tu saluti il carbonato, ti risponde, ti guardi così come un animale. Eh, è una situazione molto frustrante, che fa frustrare le gente. Nell'Africa non è possibile di dressare una parola a, a, a una persona senza prima di salutare, non è possibile. No, c'è tanti gente che sono gentili, ma la maggiorità sono molto ignoranti della situazione dell'immigrazione. È quello che ha fatto che tante persone, tanti stranieri in Italia scappano d'Italia per andare all'altro paese, Pare che si sentono molto abbandonati dall'Italia. L'Italia deve cercare a, a, capire che siamo in una, una, una posizione molto precaria. Donc abbiamo bisogno del loro sostegno, del loro aiuto, della loro, de loro, pazienza e siamo tutti uguali. E quando c'è una buona collaborazione e una volontà di aiutare i migranti attraverso le formazioni professionali, i progetti d'accompagnamento, eh, perché tu vai scappare andare, oppure avere dei problemi per andare a vivere fuori sulla strada non va bene. For now, I'm going to school, Italian school. And uh, he said before how we go to get a job, I must learn how to speak Italian first. So that is why I'm going to Italian school. Then if I know how to speak Italian very well, then I can be able to to introduce myself to people outside. Tell them I'm uh, um, looking for job and this work that I know how to do. I love Italian because there is freedom in Italian and number two, I love Italian uh, police because uh, they don't disturb uh, immigrants, you know. Uh, so that is why I love Italian. If I get a job in Italian, I will stay here. I will share it because I love Italia very much. Sono qua in Italia, devo, devo, devo andare avanti perché già ci sono, quindi non posso essere qua a pensare che no, non dovevo venire, non dovevo fare quelle cose. Però sì, era a rifare non lo rifarò, preferirò rimanere a paese mio, vedere la mia famiglia ogni momento che lo voglio. Cúmprense dous anos da súa chegada e Joyce continúa agardando. Pasaches a comisión? Pregúntolle. Sí, diso xa hai uns tres meses, mas a resposta aínda estou esperando.